Good day, sir, с тобой снова Эр, и сегодня я тебе покажу, как правильно установить скины на GTA Vice City. Ну что, поехали! для этого нужно эти скины скачать. Я выбрал сайт libertycity.ru, ссылка будет в описании. Скачиваем архив. Теперь нужно открыть корневую папку с игрой. Теперь открываем эту папку и запускаем архив. Все эти скины нужно перетащить в заранее открытую папку. Отлично, дело сделано. Теперь осталось только зайти в игру. А теперь заходим в настройки скинов и любуемся тем, что у нас получилось. Вообще, мне больше всех понравился скин номер 7, поэтому я установлю именно его. Теперь загружаем игру. Отлично, игра загрузилась. Если на тоне Майка а то, что он прошел всю Васити, то нужно просто надеть обычную одежду. В общем-то, вот и все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, тебе видео тебе понравилось. Если так, то не забудь сделать то, что скажет тебе Максим. Bye-bye, sir. Привет! Не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Ах да, и про колокольчик не забудь.